ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ರಾಜ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾದರಿ ಡೈರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯೋಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಪಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗೇಶ್ವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ನವರೇ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಪದ್ಮಾ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಕಟರಾಮನವರೇ ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಎಲ್ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ರಜನವರೇ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಸ್ತಲ್ಲಿ ರಾಜನವರೇ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಕಿರಣ್ ಅವರು ಮಾತೃ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ನಿಂಬಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ನೂತನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ತಾಯಿ ಈ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಚೋಡೇಶ್ವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾರಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಘ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಯಸ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಕೆಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆ ಊರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಮನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯ್ತು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಪೌರಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಂಧೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಬಂತು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಊರು ಕೆಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ತಾಲೂಕು ತಾವು ಬರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಮೂರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಿಮ್ಮೂರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಹೊರತು ಪಡ್ಕಲ್ಲ ಊರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಿಂದ ತಪ್ಪು ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಕೆಟ್ಟಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಟ್ಟಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಊರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಪ್ರಕಾಶನ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜೆ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಲು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗು ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿವಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಮಾರೋರ್ ಹಾಲು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಾತಿ ಹಾಲು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಹಾಲು ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿನ ವಿಂಗಡಿಸೋದು ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸೋದು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ತಾವು ಆಡಳಿತ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದುಕಿರೋರಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮುಡಬಾಗಿಲು ಕಾರಣಿತ